السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد میرے تمام پاکستان بھائیوں کا کیا حال ہے ٹھیک ہے تقریباً ایک سال پہلے میری ایک یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بنی تھی یہ دو لڑکوں کے خلاف اس میں کافی جو ہے نا میں نے اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی بتایا تھا آنے والے وقت میں ٹھیک ہے تو آج وہ وقت وہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کی نیشنلٹی ختم کی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ بغاوت نہیں ہوتی یا کچھ بھڑکانے والی چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہم سب مسلمانوں کو ایک جوائنٹ کی طرح ہونا پڑے گا ٹھیک ہے پھر کام چلے گا اور آپ سب سے زیادہ ٹھیک ہے سب سے زیادہ پاکستان کو غلط کہتے تھے آج پاکستان آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہے ٹھیک ہے پاکستان آرمی آپ کے لیے کھڑی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ترکی کے لوگ ٹھیک ہے برما ہے بنگلہ دیش ہے چاہے انڈیا کے مسلمان ہیں جہاں کے بھی ہیں پھر بھی ترکی کا طیب بردگان پھر بھی آپ کے سامنے آتا ہے ٹھیک ہے چاہے افغانی ہے چاہے پاکستانی ہے چاہے انڈیا کا مسلمان ہے آپ سب کو ایک ساتھ جوائنٹ ہونا پڑے گا اور آنے والے آنے والے وقت میں آپ کو متحد ہونا پڑے گا یہ جو بندر ہے نا نریندر مودی اور اس کے چیلے اور یہ جو خاص کر کے یہ سور کی اولاد جو ہے نا دوسرے بیچ بھی جو جماعت بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ کبھی بھی مسلمانوں کو آگے دیکھنا نہیں چاہتے اور اس میں سب سب سے پیچھے جو بیک ہاتھ ہے نا وہ اسرائیل کا اور اسرائیل ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس میں سب سے واضح چیز کیا ہے ہمارے پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل میں یہ یوز پاسپورٹ نہیں ہو سکتا پاکستان کا چاہے دوسری کنٹری میں کہیں بھی آپ جاؤ یہ یوز ہوگا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان زندہ باد پاک زندہ باد تھینک یو